Você tem AIDS, mas estamos nisso junto. Eu vou ficar com você. Depois de 10 anos trabalhando em Rio de Janeiro como médica oncologista e imunologista, uh, mudamos, marido, eu e dois filhos, para Belo Horizonte em 86 e queria saber desta nova doença AIDS. E na época, trabalhando com AIDS, era Dirceu Greco, uh, uma patologista, dois estudantes, aí eu me juntei a essa equipe. E também tinha dois psicólogos, essencial naquela época. E, paralelamente, o único outro atendimento de AIDS era no Hospital Eduardo Menezes, onde duas corajosas médicas também estavam atendendo essas pessoas com essa, essa doença. E tinha, perifericamente, outros profissionais. Ela explicando o que é AIDS, como que funciona, e eu assistindo uma palestra que ele deu para os laboratoristas do Laboratório Central, quando ele deu aquela palestra, ele, ele projetou um slide com o desenho do, do vírus de HIV. E, e eu fascinei. Ele sempre fala que Todo mundo que trabalha, é, vive ou convive com AIDS, lembra quando AIDS entrou na sua vida. Então, não, para mim, era esse momento. Porque eu pensava, ninguém sabe de nada. Aí ele mostra esse slide de todos os detalhes desse vírus e como este vírus interage com o sistema imunológico. E o sistema imunológico é um fascínio. Então, eu, eu fiquei captada já mais do, do nível intelectual mas AIDS tinha muita coisa extra, que câncer e autoimunidade não tinha. Tinha culpa, tinha vergonha, tinha isolamento, tinha preconceito. Até preconceito da pessoa contra si mesmo. Esse, esse é, descobrir que tem AIDS e pensar, eu tenho isso porque eu mereço, eu sou ruim, eu mereço isso. É, eu não quero que ninguém saiba a minha vergonha de ter isso. Além da parte prática, se a família, os amigos, os colegas sabe que a pessoa tem HIV, ele vai ser excluído. Vai pedir para ele sair do prédio onde ele mora, capaz de perder o emprego e por aí vai. Então, era completamente diferente ser um médico atendendo uma pessoa com AIDS do que ser um médico atendendo uma pessoa com câncer ou doença autoimune. E mudou minha vida. Eu sou uma pessoa muito diferente. Eu sou quem sou por causa de AIDS, que vergonha. <laughs> Porque, por exemplo, na hora que o paciente, naquela época, quando eu tinha que falar a diagnose, naquela época não tinha tratamento nenhum. Comecei em 87. Era uma sentença de morte. E eu descobri nos anos como oncologista, imunologista, que eu dava conta de lidar com isso. Então, transmiti para o paciente a ideia de que uh, ah, você tem AIDS, mas estamos nisso junto, eu vou ficar com você. Cá entre nós, o médico não lida muito bem com doença terminal, não lida muito bem com morte. Não lida bem com um paciente que tem uma doença do qual esse paciente pode morrer, porque ele não lida bem com sua própria morte. O médico não, não abordou, não reconhece que ele vai morrer. E isso é uma coisa que estou eternamente grata aos meus pacientes. Eles me deram esse presente de me ensinar a viver sabendo que vou morrer. Porque era o segredo deles, todos eles, aceitar o fato. Quem vai morrer? Não vai ser nesse momento. Não vai ser aqui agora. Sou Irene Adams, sou holandesa, médica, viúva. Cheguei no Brasil em 76. É, estou em Belo Horizonte desde 86, mas pelo sotaque parece que cheguei ontem, né?